Jedziemy. To z. Dzień dobry, dobry wieczór. E, ja byłem dwa lata temu mówiłem o podobnych tematach. Właśnie mi się Darek pytał, czy będzie śmiesznie. E, no zmieniłem pracę. No I już nie jest śmiesznie, nie będzie śmiesznie. W tym roku <laughs> niestety będzie poważnie. E, spróbuję wam pokazać, że można sobie postawić... Za głośno mówię? Coś wycinę chyba że można sobie postawić e, cloud takowy, e, taki poważny, poniżej 30 minut. Czas start. <laughs> Prezentacja mam 50 tam z <laughs> się, więc na dzień dobry już jest oszustwo, ale jakoś sobie damy radę. E, no dwa lata temu pracowałem w Allegro, teraz pracuję w Allegro, w międzyczasie śmieszna historia, bo... Raz, dwa. Ja w naturalnie mam naturalnie dorosły głos, więc... E, żeby było śmiesznie, dwa lata temu zmieniłem pracę między innymi przez jesień, bo spotkałem się tutaj Sokrata, który był w Wiki szefem e, administratorów i odchodził z pracy. Ja to jego stanowisko przejąłem. Pracowałem prawie dwa lata, no ale teraz tak się złożyło, że pracuję e, dla Mirantisu z Polski. Mirantis jest amerykańską firmą. E, jesteśmy największym niezależnym dostawcą usług OpenStacka na świecie w zasadzie. Co prawda koncentrujemy się bardzo na Stanach, bo niestety rynek tutaj w Polsce czy w Europie w ogóle e, jeszcze raczkuje. No jako jedyni mamy 16 dużych e, wdrożeń, 60 dużych wdrożeń, naprawdę dużych, mm, takich od kilkuset do kilku tysięcy serwerów. No dla takich między innymi firm, jak tutaj widzicie. Dlaczego powstał Fuel? No przede wszystkim e, Fuel oczywiście powstał e, dlatego, że nic podobnego nie było mm, na rynku. OpenStack jest dosyć skomplikowanym e, ekosystemem i stawianie tego no, jest dość, e, dość skomplikowane, dość upierdliwe. Nie było w ogóle żadnej orkiestracji. Są różne podejścia, w tej chwili Dell robi swoje narzędzie, Ubuntu próbuje żużo dostosować, żeby stawiać OpenStacka. Nie było niestety nic dedykowanego i dlatego powstał e, Fuel. E, żadne z tych narzędzi, oprócz Fuela, nie potrafi postawić OpenStacka w jakiejś takiej referencyjnej architekturze z wysoką dostępnością. Fuel jest jedynym w tej chwili. Z tego co wiem, nikt nawet chyba nie próbuje, chociaż narzędzia e, Red Hata zaczynają iść w tym kierunku. Jest to dość naturalne, dlatego że my od jakiegoś czasu z Red Hatem dosyć mocno współpracujemy. E, nasi klienci o to pytali, po prostu była potrzeba rynkowa, dlatego jakby zaczęliśmy się tym tematem interesować. No i było wiele różnych podejść w różnych miejscach robiących to samo, dlatego staraliśmy się jakiś taki jeden wypracować, e, jedną metodę. Ale dlaczego naprawdę Fiore powstał? No dlatego, że taka instalacja e, OpenStacka jest no, ręczna, jeśli jest ręczna. E, no jest niestety, można powiedzieć, krótko upiekliwa. Trwa to bardzo długo można popełnić bardzo dużo błędów. Pamiętam swoje pierwsze próby, zabierały mi bardzo dużo czasu i nigdy się nie udawały. W zasadzie na końcu zawsze był jakiś problem. Zabiera bardzo dużo czasu. E, nie wiem, czy ktoś z Was stawiał OpenStacka? O! Ile to zajmuje tak mniej więcej, żeby postawić bez taki klaster? Okej, okay, E, z drugiej strony instalacja przy pomocy Fuela e, jest całkowicie zautomatyzowana, sprowadza się tylko do wprowadzenia podstawowych danych konfiguracyjnych. E, no, można zamienić się w rutynę, po prostu tym tule można stawiać ileś klasów, więc jest to naprawdę wysoko automatyczne. Ponieważ to są komponenty bardzo dobrze przetestowane, najczęściej udaje się tego opastaka postawić dobrze i on działa. No jest bardzo szybka. Rozumiem, że nie da się czasu określić, tak? Ile to zajęło? A komu się udało postawić taki działający? Ile? Tak szczerze dwa dni mi się bawiłem. Dwa dni, no dobrze, to ja to <laughs> założyłem e, powiedzmy tak bardzo optymistycznie 4 godziny. Dwa dni robocze, tak? prawda? Tak, ja, ja mam kolegę e, Bartka Kupidurek, który w 4 godziny e, jak automat jest w stanie postawić oplastaka działającego, ale on, on jest cudownie. Natomiast siłę to naprawdę zajmuje około 30 minut. Powiedzmy, dla inżyniera, który tak dobrze zna OpenStacka, że go jest w stanie ręcznie postawić w 4 godziny, zajmie mu to o wiele mniej niż pół. Powiedzmy 20 minut, to oczywiście zależy jeszcze ile jest e, sprzętu, bo tam jest e, Bernard Provisioning, więc to trochę też zabiera. Na przykład e, Dele potrafią w poście spędzić, nie wiem, 10 minut, więc no to, to jakby są czynniki niezależne od samego fuela. Jest, naprawdę, jest to naprawdę bardzo szybkie narzędzie, E, no nie zawsze chodzi o to, żeby to szybko postawić, natomiast jeśli ktoś się zajmuje tym zawodowo i stawia to po prostu e, ileś razy w tygodniu, no to jest to nieoceniane <laughs> rzeczy. Ktoś mi to było szybko i jest wolno. Nie wiem, może chyba ręcznie jednak. Dobrze. E, czym jest Fuel? Fuel jest oczywiście produktem, takim, który można sobie po prostu społecznie zdjąć e, i zainstalować. E, ale jest też e, biblioteką. To jest coś, co można sobie zabrać i użyć częściowo lub całościowo u siebie. Mając jakąś infrastrukturę, można część tych naszych narzędzi użyć, można całość, można sobie to skustomizować dowolnie. Jest to bardzo elastyczne narzędzie. Co jest bardzo ważne, to to, że... Ojej, coś tu... Że My czerpiemy doświadczenie z produkcyjnych instalacji, to znaczy my tego używamy na co dzień, dlatego to jest jakby całe nasze doświadczenie włożone w to narzędzie. No i są to rzeczywiste, e, rzeczywiste deploymenty z wysoką dostępnością lub takie e, e, troszkę mniej produkcyjne na jednym nodzie, My oferujemy, również zarządzanie waszym cloudem od początku do końca, jakby od, e, od, od wsadzenia serwera aż do postawienia OpenStacka na W tym się zawiera i monitoring, i zarządzanie tym naszym klastrem, który już stoi, ale też na końcu my wspieramy w naszych wydaniach e, Fuela A ja sobie, ja sobie lubię machać, bo w mam tu nawet chyba. O, dobrze. <laughs> E, zbieramy wspieramy również mm, e, upgrade między releasami nie tylko naszego tula, no nie tylko Fuela, ale również między e, releasami OpenStacka. No i jakie są, e, jakie są zalety tego narzędzia? Przede wszystkim jest to całkowicie open source'owe narzędzie, wszystkie komponenty są open source'owe. To, co my dokładamy, również jest dostępne na otwartych licencjach. Nie używamy żadnego własnościowego kodu, wszystko jest dostępne. Był taki okres, e, kiedy Fuel, się składał z dwóch części, z biblioteki i z, z GUI. GUI było w zamierzeniu produktem do sprzedaży, nie było dostępne. W tej chwili również GUI jest otwarte i też można sobie kod podejrzeć, zmienić, sprawdzić. No przede wszystkim to jest e, nasze doświadczenie z produkcyjnych wdrożeń, więc jest tam troszkę e, problemów rozwiązanych, na które normalnie byście trafili w, w trakcie instalacji. E, I to oczywiście przechodzi przez całą, całą e, procedurę testowania, continuous e, integration, continuous deployment, wszystko, wszystkie komponenty posiadają testy, także można, e, można powiedzieć, że jest to bardzo dobrze przetestowane i również integracja tych komponentów jest bardzo dobrze przetestowana. Opcjonalnie można sobie oczywiście kupić u nas yy, wsparcie, no i jest to produkt rozwijany przez cały czas. Ale może najważniejsze, z czego on się składa. Przede wszystkim e, Bare Metal Provisioning, czyli ta część, która instaluje system na, na gołych serwerach fizycznych, oparta jest na koblerze. Do tego cała biblioteka, czyli tak naprawdę manifest Puppeta, Mm, oczywiście są to wybrane przez nas i gdzieś tam e, zmodyfikowane manifesty, wytestowane bardzo mocno na produkcji. E, też są tak zmienione, żeby wspierały m.in. wysoką dostępność, bo normalnie te manifesty, które można sobie na przykład z Puppet ściągnąć, wysokiej dostępności e, nie wspierają. E, jest również dodana pewna automatyka, kiedy rozpoczynamy pracę z plastrem, kiedy mamy tylko gołe maszyny i musimy zacząć to konfigurować. Wtedy wprowadzamy dane do pliku, który sobie generuje konfigurację dla wszystkich komponentów. E, my dostarczamy też przykładowe konfiguracje. w praktyce są to po prostu pliki site.pp dla, dla Papeta z gotową konfiguracją, tylko e, wpisujemy klasy adresowe tak naprawdę e, i to działa po prostu out of the box. W najnowszym Fuelu my również dostarczamy nasze OpenStackowe paczki. Powód jest taki, że Fuel zawiera kilka naszych e, patchy na OpenStacka, które jeszcze nie są w mainstreamie. To są pacze wspierające głównie właśnie wysoką dostępność, dlatego że OpenStack nie potrafi, mm, ma problemy z łączeniem się do innego miejsca bazy. Znaczy, jeśli coś z bazą stanie, to bywają problemy z ponownym połączeniem i podobnie jest z Rabbitem. Wspieramy CTS-a, Red Hat i Ubuntu i chyba od ostatniego release'u również te mm, Red Hata OpenStackową. Czy ktoś kojarzy e, Red Hat OpenStack? Jest coś takiego? Jest, jest. RT, czy... Oni coś tam robią, ale no to... RHOC, o właśnie, RHOC, tak? Chyba tak. To jest też również wspierana, czyli wtedy właśnie nie potrzebujemy, bo ona przychodzi z paczkami. E, no Essex jest wspierany, nikt tego nie używa, ale mamy już też Grizzly'ego przetestowanego i w pełni, w pełni wspieranego. I oprócz tego dajemy również dokumentację, co nie jest takie oczywiste. Ta dokumentacja jest dość szczegółowa. E, ja nie wiem, czy to widać, wydaje mi się, że chyba nie, ale to, to by było mniej więcej w ogóle nie widać w zasadzie. E, to ja może powiem. No to są komponenty, tak jak one to wyglądają, czyli ta część od bare metalu, e, gdzie są obrazy, obrazy systemów, Kobler, który instaluje nam te systemy, Mamy cały configuration management, w tej chwili jest Puppet, szef jest, yy, e, przykładowo jest, ja wolę szefa niż Puppeta, ale od dwóch release'ów nic się z tym nie dzieje. Cały czas nie ma pełnego wsparcia. Yy, no i ostatecznie yy, paczki OpenStacka, nasze komponenty HA, czyli Rabbit i Galera, i monitorowanie, i logowanie, w tej chwili e, jest to oparte, zresztą chyba ktoś będzie o tym mówił jutro, zdaje się. Logstash, Elasticsearch, Kibana, zdaje się, że jest jutro wykład, prawda? Dzisiaj. Dzisiaj, o, dzisiaj. To na pewno będę. E, monitoring nie jest na Nagierze, w tej chwili integrujemy za Big System. No. E, mamy też Zubixa dziś tam wdrożonego już u klientów produkcyjnie, także nam to bardzo ładnie działa. więc monitoring jest na Zabixie. Czy ktoś używa Zabixa? No kurde. O Jezu, w końcu. A kto używa radiasa? Dobra. Okej. Okay. Dość oczywiste. Wynolimy za pizza. Ale, ale na brzuch Do mikrofonu, jak już... Czy się ci zaraz coś zje, za to, że tutaj Ja wiem, ale to pogadamy sobie na końcu. Tak, tak, tak. A, e, opowiem o tym naszym fuelu. E, tak to mniej więcej wygląda. Tutaj jest taka śmieszna sytuacja, że mamy People Live Day i Pacemakera i Korosynka. E, mimo, że to w zasadzie są bardzo podobne narzędzia, ale to jest historyczne, dlatego że People Live Day był przez nas na początku wykorzystywany, e, a Pacemaker i Korosynk był jakby obok używany do robienia HA w Quantum. Zresztą w Quantum nadal nie ma możliwości zrobienia takiego pełnego HA, to jest tylko Active Standby. E, tylko część komponentów można sobie ładnie rozrzucać. E, prawdopodobnie będziemy wszystko przenosić na Facemakera i Corosynka i, i, i ten framework. E, wspierane systemy. I jakie, jakie są out of the box, że tak powiem, wspierane modele deploymentu? Zwolicie się napiję, bo zaraz... Zdrowie. Woda. Myślałem, że organizatorzy przygotowali jakąś niespodziankę, ale... My też myśleliśmy. No właśnie, są szalowani tutaj. w torbie coś jest? Też nie, dobrze. I to jest tak naprawdę, y, cała ta techniczna toczka jest ciekawa, fajna, ale to sobie właściwie każdy może zrobić. E, a to, co my wspieramy, czyli jakby wynik naszego doświadczenia, to jest w zasadzie najważniejsze. E, czyli modele deploymentu, jakie można użyć sobie out of the box. Pierwszy to jest single node, on jest bardzo podobny do DevStacka, nie wiem czy ktoś z Was kojarzy DevStacka. E, więc jest to w zasadzie DevStack, to jest to samo, tylko że stawiane z papeta, nie jest to jakiś tam skrypt z StarkSH. Mamy pełnego papeta, mm, więc możemy się też bawić automatyzacją dalej. Oczywiście to nie jest w żaden sposób e, przez nas polecane na produkcji, no bo trudno, żeby sobie postawić plaster OpenStacka na jednym nodzie. Natomiast jest to fajne do zabawy, no i też oczywiście korzystamy z tego w trakcie e, prac nad, nad, nad Fuelem. E, kolejny model to jest model z wieloma e, nodami, ale bez wysokiej dostępności. I no, on czasami jest stosowany, oczywiście wtedy nie mamy tej całej mocy, którą, którą Fuel nam daje. E, on też może się oczywiście charakteryzować różnymi takimi e, wariantami, kiedy mamy Swifta na kontrolerach lub kiedy mamy Swifta na dedykowanych nodach. E, taka elastyczność też jest w Fuelach można sobie tak to rozłożyć, jeśli ktoś, jeśli ktoś pragnie. Nie ma to większego sensu w praktyce, dlatego że jakby nody storage'owe, nody Swifta mają zupełnie, zupełnie inną charakterystykę obciążenia. One są, wiadomo, są obciążone IO na dyskach, no dlatego nie ma to zbyt wielkiego sensu i to są zupełnie inne maszyny niż na przykład kontrolerem czy pod e, Node compute. Y, mnie się wydaje, że tu niestety części obrazka nie wyświetla się. Chyba brakuje jakiejś takiej hierarchii. E, natomiast no, to jest Node nasz w takim, w takim najprostszym deploymencie, gdzie Swift jest również, Swift to jest storage'owy, storage'owa część Swift to jest również na na serwerze i tak samo e, Swift Proxy, czyli ten, e, ten gateway do HTTP, do naszych danych Swiftowych. To oczywiście nie jest e, zalecane na produkcji, natomiast można sobie coś takiego postawić i to się czasami zdarza. Na przykład zdarza się to wtedy, kiedy w danym deploymencie w ogóle się nie korzysta ze Swifta jako, mm, jako storage'u, a jest on używany tylko i wyłącznie do trzymania obrazów, dlatego że Swift wewnętrznie w OpenStacku jest używany jako backend do obrazów. W takiej sytuacji ma to sens, natomiast jeśli chcielibyśmy korzystać ze Swifta, absolutnie nie ma to sensu. Troszkę większy sens jest wtedy, kiedy postawimy sobie startowe nody osobno. E, Swift Proxy może być równie dobrze na mm, osobnych nodach lub na storage'owych nodach. Swift Proxy to jest typowa aplikacja HTTP, więc ona e, jakby mm, jest w stanie wykorzystać te rezerwy z no- nodów storage'owych y, CPU i, i no z siecią może być problem, bo jednak nody, te, te e, serwery storage'owe są dość mocno sieciowo obciążone, ale w pewnych, w pewnych e, scenariuszach da się to zrobić i robimy to. E, I tak naprawdę najciekawsza część, czyli deployment wielonodowy z wieloma serwerami w pełnej, wysokiej dostępności. Ze względów architektonicznych potrzebujemy wtedy 3 nody minimum. To wynika z tego, że stosujemy galerę. E, Galera potrzebuje 3 serwery. Mm. Reszta usług OpenStacka mamy na nią też pełną kontrolę. Możemy sobie wszystko stawiać na kontrolerach lub, e, tak jak tutaj widzimy, e, stawiać na dedykowanych serwerach. My Quantum najczęściej w średnich, małych, średnich środowiskach stawiamy również na kontrolerach, w dużych środowiskach Quantum to jest zupełnie osobny deployment, cała autorstwa sieciowa staje się w ogóle jakby, e, jest osobno zarządzana, dlatego że to bardzo często staje się e, wąskim gardłem instalacji. I tak to wygląda w idealnym świecie, kiedy mamy trzy e, kontrolery, Powiedzmy, że z Quantum, jak widać, mówiłem wcześniej, że Quantum jest jedynym komponentem OpenStacka, którego się nie da łatwo zrobić active-active, bo w zasadzie się w ogóle nie da jeszcze. E, są patche, w tej chwili są zmiany w projekcie, które na to pozwolą, być może. E, dlatego jest to hot standby, czyli po prostu jeśli na Quantum przestaje działać, to musimy jedno ubić i przełączyć się na kolejne. I compute nody to są kolejne, w zależności od wielkości, kolejne dokładane przez nas klocki. Przy takiej instalacji z trzema kontrolerami Jesteśmy bez problemu w stanie do około 100 nodów konkretowych sobie zarządzać e, i wydajność jest zadowalająca. E, tutaj podobna architektura z tym, że jeśli pragniemy, czy, czy musimy korzystać ze Swifta jako mm, niezależnego narzędzia, nie tylko do przechowywania obrazów, no to zalecamy postawienie sobie również e, nodów Swifta. Jeszcze jeden bardziej rozbity przykład, gdzie storage jest w ogóle na e, jakby osobnym klastrze. Jak jest realizowane przez nas H? E, zarządzanie tym wirtualnym adresem e, jest, jest robione przez HIPALiveD i oczywiście protokół tak VRRB. Quantum, tak jak mówiłem, jest realizowane przez Parasync i Pacemakera. No i zatem na tym wirtualnym jednym adresie wisi sobie mm, H proxy które ten adres trzyma i Hamrock łączy się do wszystkich komponentów. Będzie lepszy obrazek, mam nadzieję, że będzie lepiej widać e, niż tutaj, niż na poprzednich. E, to omówimy sobie to dokładniej. My wybraliśmy galerię e, z kilku powodów. E, ona po prostu nam działa, to jest, to jest jeden z głównych powodów, w przeciwieństwie do innych technologii w MySQL-u. E, zaletą jest to, że wszystkie nody są aktywne, czyli mamy multimaster, Mamy nie tylko HA w tym momencie, ale mamy też, rozkłada nam się mm, obciążenie na, na wiele nodów. I to jest bardzo ważne, dlatego że do niedawna baza potrafiła być e, wąskim gardłem. Przede wszystkim Keystone to jest element autentykacyjny w OpenStacku. Potrafi generować miliony tokenów i to naprawdę bazę m, mm, bardzo mocno obciąża. W tej chwili w Keystone ta autoryzacja mm, została troszkę zmieniona jest inny mechanizm, mechanizm podpisywania, tych tepenów, które się wygeneruje, jest ich mniej. E, z tym tutaj optymizacją e, to tak nie do końca jest. Nie zaobserwowaliśmy tego w praktyce, żeby to jakoś bardzo dobrze działało na dużych linkach. Niestety no nie działa to rewelacyjnie, ale chyba na razie nie ma innych mechanizmów. Tak to wygląda. E, pod MySQL jest biblioteka WSRep, e, która zajmuje się synchroniczną replikacją. Jest pełen, pełen multimaster, HA, e, HA proxy może kierować zapytania i odczyty i zapisy do wszystkich nodów. W zasadzie jest to transparentne dla klientów. Co się dzieje w przypadku awarii? Klient jest, połączenie jest zrywane, klient jest przełączany do innego noda My potrzebujemy patcha z OpenStacku, który jest w stanie się zorientować, że musi się połączyć do innego noda, że łączy się w tym do innego noda. To jest jeden właśnie z, z naszych patchy, które do OpenStacka musieliśmy wprowadzić. I działamy dalej, nic się nie dzieje. E, kolejny komponent H to jest RabbitMQ, czyli e, nasza kolejka, e, która tak naprawdę służy w OpenStacku Baza jest stanem taka, dlatego że wszystkie API są bezstanowe, więc baza jest jakby stanem całego klastra, a Rabbit jest taką szyną komunikacyjną, e, jak tutaj dzisiaj e, kolega mówił o automatyce domowej, ma dokładnie takie samo zadanie, komponenty po prostu między sobą wysyłają zadanie do tej szyny i je gdzieś tam konsumują inne komponenty, tak to działa. Mm, my używamy tak zwanych e, lustrzanych kolejek, w e, Rabicie, bardzo dobrze to działa. Potrzebny też był patch, e, żeby poinformować konsumera, że musi korzystać z innego mastera, dlatego że w Rabicie musi być jeden master. Zawsze, zawsze jeden master wybierany. I tak właśnie e, wygląda ten mechanizm HA, że w przypadku awarii Rabbit decyduje, który z pozostałych nodów jest masterem. Wysyła również po, powiadomienie do, do konsumera, który korzystał z, in, z innego noda, z tego, który już nie żyje, no i mamy nowego mastera. I tak wygląda ten rysunek e, tego naszego HA w całości. E, nic tu nie brakuje. Oprócz tego, że powinien być tu jeszcze jeden nod. Tak jak mówiłem, mamy trzy nody, ale gdybyśmy tutaj dorzucili do tego rysunku jeszcze jeden, to już by tam nic nie było widać, dlatego są dwa tylko. E, mamy dwa widy, którymi się w Keep Alive zajmujemy. Jeden jest zewnętrzny, to jest ten, z którego korzysta weźmy każdy API, każdy klient e, i Balaj sobie tutaj pilnuje, gdzie ten, e, gdzie ten adres IP w danym momencie jest. E, I on jest tak naprawdę, ten adres, zaterminowany na HAProxy. Wewnętrzny adres jest używany do łączenia się z wewnętrznymi serwisami, czyli z tymi app, które są jakby odbalansowane na HAProxy. Oczywiście to HAProxy ma połączenie do wszystkich do wszystkich komponentów i odwrotnie. To proxy też ma połączenie do wszystkich komponentów. No też by to strasznie nam zaciemniło ten obrazek, yy, dlatego nie ma tego. Jeśli adres IP się przenosi, przenosi się też aktywne proxy w tym momencie, to proxy będzie sterować ruchem do reszty komponentów. To jest dość E, tradycyjny, jakby tradycyjna architektura, jeśli chodzi o HA, myśmy to również tak zrealizowali. E, nie, nie, nie jest to może jakiś rocket science, natomiast kosztowało to bardzo dużo testowania ze względu na to, że OpenStack y, jest dość aktywnie rozwijany projektem. I jak to wygląda w praktyce? Wydaje się, że będę miał chyba czas, żeby pokazać, jak to wygląda rzeczywiście tak y, real life. Y, administrator systemu pierwszą rzecz, którą robi, to instaluje tego master noda, czyli tego noda, mm, na którym jest Fuel tak naprawdę jest to kobler i puppet i troszkę skryptów tam w środku. E, kolejnym etapem jest wprowadzenie informacji o, mm, o infrastrukturze fizycznej, czyli po prostu to, co kobler potrzebuje do, mm, do deploymentu, czyli, e, czyli adresy MAC urządzeń i system operacyjny, który chcemy na nich e, zainstalować. To się dzieje automatycznie, to znaczy możemy sobie przygotować taki szkielet, wygenerować i wrzucić go do Koblera. Kobler w tym momencie, w zależności od tego co wybraliśmy, instaluje e, goły system operacyjny plus agenta Papeta i w tym momencie mamy e, te nasze nody gotowe do deploymentu. One sobie wiszą, czekają, skoro wie, że tam są, może, może coś z nimi zrobić. E, kolejnym etapem jest wybranie architektury czy, czy topologii, mm, która nas interesuje. Mówimy, mm, mówimy temu fuelowi, co my chcemy na którym nodzie mieć. On to też y, e, sprawdza, waliduje, waliduje połączenie sieciowe, to jest dość ciekawe, dlatego że najczęstszym kłopotem, najczęstszym problemem y, jest konfiguracja sieci w instalacji OpenStacka. Y, e, on nam pokaże, że może rozmawiać z wszystkimi nodami i że te adresacje, które mu przydzieliliśmy są prawidłowe. I tak naprawdę papacz w tym momencie wchodzi do pracy i instaluje, mm, instaluje na nodach komponenty OpenStacka. Tak to dokładnie wygląda mamy tego master node gdzie jest Kobler z bare i, Puppet. Najpierw oczywiście swoją pracę wykonuje Kobler, instalując podstawowy system. E, na to wchodzi Puppet Master po wyborze deploymentu i instaluje już e, komponenty OpenStacka. E, web jest w nawiasie dlatego, że kiedyś to był osobny projekt komercyjny, w tej chwili jest to część Fuela, Został napisany w miesiąc, znaczy Fuel sobie jako biblioteka istniała. Mm, nasi inżynierowie stwierdzili, że fajnie by było mieć do tego e, jakieś UI, dlatego że klienci bardzo o to pytali, albo musieli robić coś swojego. I zespół inżynierów zdaje się, że w Charkowie lub w Charkowie lub w Saratowie w miesiąc napisał e, to narzędzie. E, to jest jeden z, y, jeden z, jakby jeden z y, so, software, który używa Fuel Library pod spodem, bo on to dokładnie robi. Tak jak każdy admin może sobie tą bibliotekę wziąć i użyć, żeby zbudować swojego OpenStacka, tak samo Fuel po prostu używa tego y, wewnątrz do zarządzania całym klastrem, do budowania klastra. Oczywiście nie, on nie jest tak elastyczny jak sam Fuel. Fuel wspiera kilkanaście modeli deploymentu, takich predefiniowanych, a Fuel Web już niestety tego wszystkiego nie potrafi. No niestety wygoda troszkę mm, niestety sprawia, że musimy poświęcić elastyczność. Yy, I okazuje się, że będziemy mieli chwilę czasu, to ja się postaram pokazać, jak to wygląda. Być teraz się ruszało. Tak? Już coś To jest coś niedobrze. To demo jest w ogóle oparte na VirtualBoxie, więc e, nie osiągniemy tutaj zawrotnych prędkości żadnych. Jeszcze dodamy. Coś 11 robi coś logicznego? Tak? Nie. O, nie, coś, coś, nie, coś. Nie, nie, to można jakoś tak magicznie, ale ja e, tego mapę tutaj nie bardzo lubię. Dobrze. Więc... Oj, przepraszam, od więc nie zaczynam. Zatem... Mm, <laughs> e, tak wygląda to jak, jak sobie zainstalujemy Fuela, E, jak widzicie, mamy już tutaj jakieś informacje o tym, że mamy, że mamy w tej domenie broadcastowej jakieś, do, jakieś e, dostępne hosty. Mamy powiadomienia. A, no ja tutaj uśpiłem komputer, więc on w międzyczasie pewnie stracił gdzieś tam połączenia do nodów i odzyskał z powrotem. E, mamy potwornie wydajne maszyny tutaj dostępne z 1 giga RAMu, 0,7 RAMu, z jednym korem, także piękny cloud możemy sobie zbudować. E, jak to wygląda? Jest bardzo kliki. E, budujemy sobie budujemy sobie clouda e, pod, pod nazwą Jesień, bazującego na Grizzly. Tutaj ze względów jako objętościowych nie mam wszystkich paczek, dlatego jest tylko Grizzly. Jak widać możemy sobie więcej cloudów zbudować, gdybyśmy mieli nody. E, gdybyśmy na przykład poczekali do, do grudnia, to moglibyśmy też zbudować na przykład zimę. E, skoncentrujmy się jednak na jesieni. Tak wygląda na dzień dobry nasz ekran. Wiadomo, że musimy mieć kontrolę. Mm. Wybieramy sobie architekturę. No niestety nie stać nas dzisiaj na to, żeby postawić y, mm, z HA, dlatego że potrzebowalibyśmy wtedy minimum cztery noty, których tutaj nie ma, dlatego wystawimy sobie multinode, ale bez HA. Czy zmiana... zmiana nie, nie zmienisz, bo, bo już miałeś. Która... Domyślnie. No, Dalej, mamy dość yy, kluczową część konfiguracji, czyli yy, wybór, wybór jakby metody sieciowej. Tutaj użyjemy flat DHCP, dlatego że Wilanów tutaj niestety nie, nie dorobiłem się na tym laptopie wewnątrz. E, za chwileczkę zobaczymy, jak tutaj się ładnie sieć nam zweryfikuje, o ile nam się zweryfikuje oczywiście. E, mamy podstawowe e, ustawienia administracyjne, czyli wszystkie dane dostępowe do OpenStacka. Możemy sobie wypchnąć lobby takiego zewnętrznego systemu, wybierzemy sobie taki hypervisor, <laughs> jak, na jakiego nas stać, QEMU, dlatego że nam tu z VirtualBox nic innego nie zadziała. E, możemy też wybrać e, OpenStack Overshare I z ciekawszych rzeczy można sobie dodać e, swój public pay, który będzie dostępny na wszystkich notach. to jest dość przydatne. Mamy też log, natomiast w nim teraz będzie tylko tylko informacja e, z tych nodów, które teraz się zainstalowały, jakby e, gotowe do, do instalacji komponentów OpenStacka. I mamy też jakieś specjalne e, czynności, czyli głównie wyrzucenie naszego clouda i zmianę mu nazwy. Dobrze, dodajmy sobie jakieś nody, mamy trzy dostępne, ona tutaj ładnie pokazuje. Dodajmy sobie kontroler. Moglibyśmy dodać więcej, no, Niestety za mało mamy nodów. I dodajmy sobie ze dwa komputy. Eee, nie, nie to kliknąłem, no, przepraszam. Właśnie z przykład tego pokazuję taką podstawową, podstawową informację o systemie. Eee, możemy sobie obejrzeć, co nam się tam pojawiło, co nam się wykryło. tyle nie będziemy stawiać. I on jest w tej chwili skonfigurowany i gotowy do, do deploymentu. Natomiast jest tutaj ta ciekawa sprawa, e, można sprawdzić sobie, czy ta nasza konfiguracja sieciowa zadziała. To znaczy, czy Fuel jako orkiestrator tego, tej instalacji jest w stanie porozmawiać z tymi nodami, e, czy ma do nich połączenie. wygląda na to, że ma. Głowodzinnej, tak, gdyby nie miał, daleko mu, daleko nie ma, bo jest to dokładnie na tym samym komputerze. I w zasadzie to tyle będziemy w stanie dzisiaj z tego dema obejrzeć, dlatego że to potrwa z pół godziny niestety. E, nie dlatego, że jest wolno, tylko dlatego, że jesteśmy na Victorboxie. E, jakby w tle Tutaj są odpalone tak naprawdę trzy wirtualki, cztery wirtualki, bo jest też Fuel. E, one teraz, teraz się zabutują od nowa i, i będą się będzie się na tych y, wirtualkach instalował Open tak to można sobie podejrzeć. Natomiast ja jeszcze tylko pokażę, jak tak naprawdę wygląda mm, biblioteka w środku. Wszystko jest wygodne. Milar byłby lepszy tutaj. Eee, I to jest w zasadzie biblioteka, to są wszystkie komponenty eee, OpenStacka plus oczywiście cała ta warstwa zarządzająca. To są manifesty popeta. Jaki w ogóle to jest podział między szefa a popeta, Kto zła popeta? Jedna osoba. A kto szefa? Równo jest, o Jezu. Jestem, jestem zaskoczony bardzo. E, co tu jest najciekawsze? Najciekawsze jest to, to są właśnie e, wcześniej e, gotowe do użycia e, przykłady deploymentu. Tutaj może jednak obejrzymy, jak on wygląda. publiczną. E, oczywiście idealnie byłoby, żeby tak nie robić. E, tutaj widzimy ustawienia do, e, do HA. Nazwy nodu są oczywiście również do zmiany. Nic, e, nic nie każe nam używać takich nazw. I ciekawe rzeczy zaczynają się Radzie, jeszcze nie tu. To jest też długi dokument, bardzo długi materiał powiedział nawet. Co tylko pokazuje, e, ile pracy to trzeba było włożyć, żeby to zrobić. Konfiguracja sieci, To jest daleko, to jest 26%, więc pewnie za 10 minut byłoby gotowe, no niestety e, nie, nie będziemy czekać. E, chciałbym tylko pokazać sam, sam, e, mm, sama inicjacja jakby papeta jest wykonywana przez F Collective, czyli ten papetowy E, orkiestrator, on tak naprawdę odpala papetę na nowe. mówi, mu, mówi mapetowi co ma, e, co on ma zrobić, z kim ma porozmawiać, jak jest mapet masterem. E, no to to sobie idzie. No niestety nie, nie będziemy w stanie y, obejrzeć, jakim to jest miejscu. Widzimy, że wszystkie wiszą na instalacji systemu jeszcze. No to troszkę potrwa niestety. dokładnie tu. Także Puppet jest świadomy tego, Fuel jest świadomy tego, co się dzieje w nodach yy, i może nas o tym informować. No dobrze, zostawmy to na razie. Byliśmy tutaj. Jak wygląda, jak się ma mm, ta część webowa do, yy, do całego, yy, do całego Lab jest po prostu jednym z klientów Fuel Library. E, e, dziękuję bardzo. E, FuelNet dostarcza mm, ISO do instalacji. Tego nie ma w Fuelu... E, jak, ojejku, Borys. Tego nie ma w Fuelu... E, standardowo. To jest coś, co jest przez nas spakowane, gotowe do instalacji, wrzucamy sobie, odpalamy za gdzieś około po 10 minutach jest ten masterboard Fuela gotowy. To jest oczywiście mm, jakiś interfejs graficzny, taki zresztą jak widzieliście przed chwilą. Całe, całe hardware discovery, czyli coś, co przy odpowiedniej konfiguracji sieci dzieje się automatycznie. E, no i modele deploymentu troszkę mniej elastyczne niż te w samym library, ale również używalne i to nam buduje klastra. Normalnie całą, całą tę część musiałby zrobić administrator, czy to ręcznie, czy to gdzieś na tak półautomatycznie korzystając z, z naszych skryptów. No i oczywiście nie widziałby tak ładnie, jak tam się systemy instalują, e, musiałby albo podglądać konsolę, albo mm, długo poczekać i uwierzyć na słowo. Yy, tak, Jan Borys jest jednym z wiceprezesów Pilantisu i yy, próbował nauczyć Fiora używania E, no, takie zwierzę właśnie tutaj na obrazku. To nas zadziałało. Jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszam na filmiracy.com, tam są wszystkie informacje, na sam projekt rozwijany na w tak jak wiele, wiele, wiele innych projektów. E, I pytania. Wiem, że zaraz ktoś nas będzie wyzywał, że mikrofonów, także może poczekam. Ja mam pytanie odnośnie e, dodawania nodów, tak? Czyli e, stawiamy maszynę główną, która ma sterować tym wszystkim, a nody e, dodajemy podczas instalacji, czyli podajemy, nie wiem, tych urządzeń i jak to wygląda w ogóle ta instalacja systemów na nich, tak? Bo ja na przykład tego nie zrozumiałem. Podczas używania tego UI czyli jakby całego systemu, to się dzieje automatycznie. Jeśli systemy są w tej samej domenie broadcastowej, to kobler, nasz komponent, który steruje koblerem, on je wykryje i będzie wiedział, że one tam są. One oczywiście muszą być na PXL e ustawione, do no budowania. właśnie, o to mi chodzi. Tak, tak, tak. tak. No to... a, a, można, a, a można dodać y, kolejne, tak. Y, na takiej samej zasadzie, że on rozpoznaje, no musimy mieć PXL e włączone i on wtedy... Tak, gdybym, gdybym na przykład teraz w tym VirtualBoxie E, zresztą mogę pokazać w sumie. Podniósł e, po prostu noga, który jest w tej samej domenie broadcastowej i mapę i zacznie gadać do koblera, to jemu by się tam w tym pojawił kolejny tak, niezaadoptowany... uruchamia tak, tak? tak. Natomiast jeśli nie używamy tego UI, tylko używamy samej biblioteki, no to jest taki generator, wpisujemy tylko podstawowe dane nodów, czyli e, Mac, no bo PXL musi wiedzieć jakby z czym rozmawia, E, i jaki system operacyjny. Tam jeszcze kilka takich drobnych szczegółów, które są do KS, do Kickstartu potrzebne. E, I generujemy to kompler o nich wie, jak one się pojawią, no to zrobi z nimi to, co, co my chcemy, żeby zrobić. A, czyli wtedy jak już mamy zainstalowany system, tak? Ja rozumiem. Yy, czy, no czy... i jeśli chcemy dodać jakikolwiek node, zawsze mamy najpierw ten master node, na którym jest fuel, i wtedy generujemy za każdym razem konfigurację dla koblera. Możemy mu to wpisać ręcznie, albo przez, przez to WebUI, ona też WebUI, albo używając takiego generatora, który my dostarczamy, do tego generatora się najczęściej używa na początku. Jak mamy master masternoda, nie wiem, 10 e, innych hostów, wpisujemy te 10 hostów i generujemy sobie konfigurację. To jest tylko po to, żeby Kotler wiedział, że ma takie maszyny i że takie marki się do niego odezwą i co on ma z nimi zrobić. To, to jest tylko do tego. Nie? pytanie, albo się pytanie, pytanie może dla Was, bo testowałem, przepraszam, jak mm -hmm. najbardziej jest bardzo fajne, tym bardziej w momencie, kiedy... kiedy w DevStacku coś, coś, coś spieprzyli i instalacja ta niestety nie działa, więc uzyska, uzyskawiając OpenStacka uzyskałem coś, co było dla mnie modelem referencyjnym. Czyli udało się z Fuelem, tak? Z Fuelem jak najbardziej się udało, tylko e, właśnie rzecz jest taka, że mam typową infrastrukturę, czyli są serwerki i mają swoje dyski. Z QL-em jest także tak dedykowany storage musi być na dedykowanym serwerze. Właśnie, czy istnieje sposób, że to jakoś w miarę łatwo pożenić, żeby... Z tym żeby... nie, niestety. To jest e, jedna z, jedna z wad. Używając library można wszystko zrobić, bo pod spodem wystarczy zmienić sobie jeden z tych liczków PP, żeby on użył innego miejsca storage'u albo zdefiniować mu hosta, który będzie inny, będzie miał na przykład, no nie wiem, gdziekolwiek ten storage. Bo rozumiem, że problem jest, że on ma zdefiniowane na stałe... Nie, nie mam hostów, które mogę przeznaczyć na, na storage. bardziej mhm. Ogólnie warto by się chyba zastanowić, że to była do, domyślna infrastruktura, bo jeżeli weźmiemy powiedzmy infrastrukturę z VMware'a, mhm. to będziemy mieli albo swoje dyski, albo jakiś, jakiś sam z tyłu, a no, raczej nie będzie robił sieci oddzielnej storage'owej nowej tak? Tak, z tym VMware to jest też inna historia. My zawsze staramy się mówić klientom, wszystkim zresztą, że OpenStack nie ma nic, kompletnie dokładnie zero nul wspólnego z VMware i nie można myśleć o tym jako o jakimkolwiek zamienniku VMware, bo to będzie bardzo bolało i wtedy ludzie płaczą, bo im się wydaje, że zamienią sobie VMware. Część usług, które robi VMware, można położyć na OpenStacku, ale na pewno nie całość. Nie? To jest akurat, to już patrząc na forum OpenStacka, z tego co się orientuje, były jakieś wdrożenia, gdzie podpięli pod Birta VMware'a i nawet to komuś podobno działało. Nawet to ja robiłam, No. Ale to nie o to chodzi. No. A jeszcze pytanko takie odnośnie upgrade'u, bo dokument, nie, nie wiem, może jakaś wersja nowa wyszła na dniach, ale w dokumentacji, którą macie na stronie, E, jest zdecydowanie napisane, że upgrade musisz. Z Forsomą do Grizzly'ego, z tego co pamiętam, jest ścieżka wspierana upgrade'u. Tylko, że jest obwarowana ilość tam... Jest, e, Po prostu mówię, co, co, co macie na stronie. A to muszę sprawdzić, to, to, to ciekawe. Bo może, się, może to rzeczywiście usunęli. No to jest dość ryzykowne, dlatego że jeśli to narzędzie jest tak elastyczne, jak jest, to ciężko jest przewidzieć wszystkie, wszystkie scenariusze. Jeśli coś było przez ten Fuel robione, to update da się zrobić, bez, no, no może nie bez problemu. To zawsze boli o taku, ale da się zrobić. Natomiast no jeśli użyliśmy jakiegoś dziwnego scenariusza pod spodem, no to ciężko go przewidzieć. Czy są może jeszcze jakieś inne pytania? Ja, ja mam na głos e, skomplikowanych systemów dla, dla, dla za chwilę mignęła jedna z debacie, gdzie były właśnie defaty jego pochodne w wersji 6.3. Nie wiem, czy to jest jakiś brak aktualizacji prezentacji, czy faktycznie... E, tak, 6.4 jest już w tak, tak, jest, jest, jest. Natomiast tam mm, 6.4 mm, pamiętam był taki problem, że zdaje się, że Quantum tam chyba nie do końca, Open Switch nie do końca działał. Chyba chodziło o ten sterownik w KPL, natomiast nie jestem pewien, teraz to działa. Tak, 6.4 już e, to możemy sprawdzić na stronie, ale tak z tego co pamiętam to działa. działa. Czy to jest jakiś w e, Waszej jeszcze przy rodzinie, jak powiedzmy, jakiś approval musi być od Was, czy tak? To jest wspierane ta wersja, czy, czy to jakieś wymagania pod adresem? Nie, to generalnie jeśli robimy to całościowo tym webem, no to w przypadku, nie wiem czy mówimy o CentOSie czy Red Hacie, w CentOSie jest ISO, które my jego dostarczamy, to jest system. No Bradhacie musisz wsadzić swoje, swój system, bo my go nie dostarczamy. Nie mamy żadnego, żadnej umowy z Red Hatem, no i musisz oczywiście swoją licencję e, do tarpetu, tak? Carpet to jest, no nie wiem, ten, ten system aktualizacji Red Hata. Natomiast nie ma approvalu, tylko w dokumentacji jest napisane, że wspieramy taki, taki system, co się wiąże z wersjami OpenStacka, Apeta, tego typu historiami, czyli i wyłącznie później nie spóźnienie, znaczy wiadomo jak najdługo po, po wyjściu następnej wersji. Ale, Red Hata czy... Ciężko powiedzieć, no to jest cały proces jakby sprawdzania tego na nowej wersji. A macie właśnie jakoś ostatnie, jak to było? Tak nie tak? Mogę sprawdzić. Jak, jak, jak, się pojawi, jak szybko się pojawiło wsparcie, tak? Po wyjściu z systemu. Ja pamiętam jak 6.4 wyszło, i pamiętam, że był klient, który bardzo tego potrzebował, więc to dość, dość szybko nastąpiło, no ale klient bardzo dużo pieniędzy zapłacił, więc może na Natomiast jeśli... No, no ciężko mi wyczuć. Ciężko sprawdzić. Mogę sprawdzić, jak to wyglądało w praktyce. Okej, okay, bo się już czas skończył. Także jeśli są jakieś inne pytania jeszcze, to... Yy...